la vagina normalmente, sobre todo en etapas de fertilidad, es decir, pasada la, pubertad, cuando viene la primera menstruación hasta la menopausia, suele ser un pH más bien ácido, ¿vale? Sí que puede ir variando por las fases del ciclo, eh, pero claro, siempre hay que tenerlo controlado. <laughs> Eh, por eso este tipo de, cuidados íntimos Pues puede no neutralizar, pero sí ayudar a que esa pH sea el, que tiene, que ser. Entonces, eh, bueno, ¿qué, son los factores que pueden a lo mejor dañar ese pH? Pues son muchos, desde la alimentación, tóxicos, eh, mala higiene, depilación, tratamientos hormonales, hay millones de cosas, ¿no? Entonces es muy importante que si a lo mejor tenemos factores externos que alteren ese pH, pues que lo intentemos controlar con este tipo de, cuidados intensos. ¿no?